Otetaanpa suorakulmainen kolmio, jonka sivujen pituudet ovat 3, 4 ja 5. Suorakulmaisessa kolmiossa sivujen pituuksille pätee kaava A toiseen plus B toiseen on yhtä suurta kuin C toiseen. Esimerkiksi tässä kolmiossa 3 toiseen plus 4 toiseen on yhtä suurta kuin 5 toiseen. Tämä kolmio on myös siitä erikoinen, että jokaisen sivun pituus on kokonaisluku. Keksitkö muita suorakulmaisia kolmioita, joissa jokaisen sivun pituus on kokonaisluku? Montakohan tällaista kolmiota on yhteensä, jos jokaisen sivun pituus on enintään 100?